малого и среднего предпринимательства, развития именно в этом ключе отношений, я думаю, будут нести длительный характер. Плюс э, мы надеемся на э, какую-то программу развития, это с молодежью. Uniejovin ystävyyskunta Suomessa on Sonkajärvi ja yhteistyötä on tehty jo vuosien ajan koulutuksen vaihdon ja kulttuurivaihdon saralla. Olen kuullut, että Puolassa on, on asunto-ohjelma ja siinä oma talo haluaa tehdä oman ehdotuksensa. Pomysł miasta Uniejów na kosmetyki dla ludzi i preparaty pielęgnacyjne dla zwierząt z wykorzystaniem, z użyciem wody geotermalnej z Uniejowa strzał w dziesiątkę. Podjęliśmy to wyzwanie, zrealizowaliśmy ten projekt i mamy dwie linie produktowe. akár egy idegen helyre elmegyek, mindig nagyon fontos az, hogy mit eszek. Ahhoz, hogy megismerjem az ottani kultúrát, megismerjem az ottani embereket, az ételek útján vezet az út. A magyar konyhában igyekszünk a leveseket bemutatni, a rétes, a halászli azok, amik megjelenítik a, a mi kultúránkat. Itt Unyejóvban hihetetlen gasztronómiai élményeket találunk, olyan, olyan ételeket eszünk, amit az itteniek termeltek, és nekünk ez rengeteget jelent. Oh! Кроме этого, я предлагаю еще больше кооперацию с грузинами, которая развивается с каждым годом. Мы приглашаем вас зимой проводить у нас время в горнолыжном спорте горных регионов Грузии, а мы летом будем приезжать у вас к вам в Кампьюниев. Jesteśmy radosni, że dostali bardzo dużo doświadczeń. Dostali doświadczenia, e, spotkaliśmy z Finami po projekcie, z Węgrami, e, z Ukraińcami. Od Finów dostali kontakty, jak budować domki. E, tam zimno, to podobny klimat jak u nas. A w Unijowie dostali doświadczenia, co robić, jak robić baseny, żeby ludzie mogli odpoczywać i jakby w dobrej atmosferze mieszkać. teatri abbiamo sottoscritto il gemellaggio ufficiale con la città di Unieo e con il sindaco, mio amico Giuseppe, che si chiama come me, quindi abbiamo rafforzato la nostra amicizia. I fiori ci hanno, messo, ci hanno avvicinato, ci hanno messo insieme, ma noi vogliamo attraverso i fiori, attraverso le infiorate, far crescere questo rapporto ed estenderlo anche ai, ai giovani, a tutta la popolazione cercando di migliorare anche i rapporti economici tra i due paesi.